Yeah, mon pote. You see me, nigga. Fuck you, bitch. Yeah. I'm Lalim. You see me. Tu mon pote, frérot. Ah, nique ta mère. Yeah. <laughs> yeah. Yeah, mon pote. Je suis bourré un joint, je fume de la peur avant le ciel se lève. Diffuse-tu ont trop souci, ils ont plein les lèvres. La daronne, les au fond de mon cœur. Plein de cicatrices au fond de mon corps. Yeah. Fortune d'un pitache, mon rang sauvage, je la baisse. Dans la rue, je suis un pauvre qui n'accepte jamais la défaite. Tu mon pote, tu pars derrière moi, Féro vanique ta mère. Merde. vanique ta mère, moi je Les fils de chien, je les chasse comme des seraient pour toi Yeah, nigga, you see me, nigga. Fuck you, nigga. I'm a beast. I'm a beast. Yeah. Yeah. You're a motherfucker. <laughs> Bitch, I'm a beast.